अगर तुम इस वाना के साथ आ इस पर H I V may be करी ते एक्सेप्ट एक्सेप्ट हेक से करी मैं शिक पाव तोर पाए कि एक्सेप्ट कर से मगर कि बस नहीं ऐसा कहीं बस नहीं ऐसा कहीं क्या है मुझे सुबह पानी पानी सुन तरामा नजर के किस एचआईवी के किस एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट किस पर जिंदगी पानी जिंदगी तो वहां पकना उनकी मुझे बस है कि सही पानी जिंदगी पकने की समझन तम सोरी कि इंसान ये समझान कि क्या क्या दलील गसान कित पे इंसान कित पे पक ब्रो कु मगर कि सत मैं तम सूत मैं तम सज पाई है कि तमिस सक शेयर कर प्रॉब्लम कहें फैमिली मुतलिक बोच बोल बे पांच बन बे मोल मोज मोल मे मजूर करान तो मम्मी गर बस पुन नाव वन कहें अच्छा क्या पे हाँ? तो तो, लगभग ठीक बाद बहुत बीमार तो तम पे गई मैं कह टेस्ट वगैरह हर कुछ हॉस्टल मे गई मैं टेस्ट तो लास्ट टेस्ट इसमें गो रामचंद्रा में हीमोफीलिया अच्छा تَمہِ بہٕ پَتہٕ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ نِوان کینٛژھَس ٹایمَس سِکیٖمَس صورَس منٛز تہٕ یَتھ منٛز پَتہٕ اَسہِ تھوڑا بہت کینٛہہ سوسایٹی ہِموفیٖلیا سوسایٹی اَکھ بَنٲو أسۍ تَتھ منٛز کوٚر اَسہِ اورٕ یورٕ کینٛہہ مَشوَرٕ بیٚترِ پانہٕ ؤنِتھ تہٕ اوٚن اَسہِ پانَس خٲطرٕ میڈِسَن یَتھ اَمیُک ناو اوس فیکٹر ایٹ سُہ اوس اَسہِ واتان S M H S hospital خانٛدرُک کیٛاہ چھُے ژےٚ اِرادٕ ژٕ کَرکھا بہٕ چھُس دَپان نہ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ خانٛدر کٔرِتھ کِہیٖنۍ अगर ते कह पॉजिटिव मिले या जैवी अगर मैं कह पॉजिटिव मेल की तो मतलब मगर बह हक निकल क्या कि मुझे अगर घर इनकम आ ठीक बह हक खानदर कर मगर इस हक ना खानदर कर कहें क्या कि वो जोड़े कि बहुत पेशेंट पॉजिटिव तो मगर बहुत वन कि ये सात मे हिमोफिलिया ये सात तम सात बह पे जिंदगी पकन तमो गई मे जज problem H I positive test द्रो تہٕ بہٕ گوٚس صحیح زَبردَس پٲٹھۍ گوٚس بہٕ پریشان تہٕ مےٚ دوٚپ مےٚ ٲس آلریڈی گۄڈٕنٮ۪تھ اَکھ پریشٲنی تہِ وۄنۍ گٔے دۄیِم تہِ یہِ ایچ آی وی کِتھ پٲٹھۍ درٛاوٕے ژےٚ ایچ آی وی درٛاو مےٚ کہِ مےٚ اوس مےٚ ووٚن گۄڈے کہِ مےٚ اوس اَکھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گۄڈے گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اوس بہٕ اَکھ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ دِوان تہٕ سُے دوا لوٚگ مےٚ اَنسِکرٛیٖڈ S M H S blood bank منٛز اچھا یَتھ اَنٛدر اَسہِ تَتہِ ڈاکٹرو تہِ کٔر لاپَروٲہی واریاہ تہٕ یِم تَتہِ لیب ٹٮ۪کنِشَن ٲسۍ تِمو تہِ کٔر واریاہ तो अन सिक्रीट दवा दिवान patient blood group A positive तथा मिलान B positive S M H hospital अच्छा तो ये पे सोन उस बोजान तुम सोन कहें कि ट्रीटमेंट हकान कहें असल पे मिल पे तम पो थोड़ा बहुत क्या टाइम गो तो यदर तो पे कश्मीर मज प्रोजेक्ट आव एन जी ओ प्रोजेक्ट अमुक ना विहान अच्छा तो खाली मे मिलान मेडिसन बाकी भरपूर वह वह फायद मिले कि वहान प्रोजेक्ट सश्मीर मज आव तो तम हेल्प हेल्प कर् मेडिसन मा हेल्प या बाकी कुन जाए कहीं सोशल वेलफेयर मे यूत बहान कि मदद गुस मे वो सह हूँ मे मिल कहें तो अलबत् तम अलव तुस बहुत कह मिलो मे कह हूँ मे मिले कहें मगर यह अके चीज ग कह बे तरीके यमो चीजों सी गर वनस मान कि इत पे गो मे मैं गो अनसिक्रेट दवा लोग मे एस एम एस हॉस्टल कहीं वन कि अनसिक्रेट दवा सब लोग हर हमेशा कह अगर पढ़ा लिखा लुक नॉलेज वो एजुकेटेड कह इंसान आ दप ना यम कर्म शायद गलत अमे सोमुत यह लुकन गलत फहमी दमागस मज कि अ बे कह तरीक यमो सत अचवे पॉजिटिव हे गान کٔشیٖرِ منٛز کۭتیاہ لُکھ آسَن اَمہِ ایچ آی وی ہِنٛدۍ شِکار گٔمٕتۍ یِتھ پٲٹھۍ کیٛاہ ہیٚکو ؤنِتھ مگر مےٚ چھُ باسان کہِ یِتھ پٲٹھۍ لُکھ آز پَکان چھِ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھُس وٕچھان کہِ مےٚ چھُ باسان کَم سے کَم آسہِ پانٛژھ ہَتھ پٕلَس آسہِ فایِو ہٮ۪نٛڈرَڈ ہٮ۪نٛڈرَڈ پٕلَس آسہِ ریٖزَن چھُ یِہوے کہِ کینٛہہ چھِ ڈرٛیوَر چھِ کینٛہہ کینٛہہ چھِ سی آر پی ایف وٲلۍ کینٛہہ چھِ کانٛہہ چھِ آسان غریٖب اِنسان چھِ آسان سُہ چھِ گژھان مجبوٗر کینٛہہ غلطی کَرنہٕ خٲطرٕ یِتھ کٔنۍ تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ या हॉस्टलों में सदर गसा कि इंसान अच्छे इंसान कहाँ पढ़ा लिखा सह कि चेकिंग कर अगर ब्लड ब्लड अथस क्या यह स्क्रीन यह डिस्पोजेबल सिरिंज यह टेस्ट कहाँ तुत तमिस बिचारस पाई कि अगर यह पथ तब मे लोबी तो मे बच अमे कर्जू If you understand how HIV is transmitted, how it can be prevented, and the reality of living with HIV today, You can use this knowledge to take care of your own health and the health of others and ensure you treat everyone living with HIV fairly and with respect and understanding. Navia Shakil from Srinagar for Video Volunteers.